Dígalo comigo, o que Deus vai fazer Diga é comigo, muito mais grande. O que Deus vai fazer é muito maior. Deixe-me pedir-lhe que esteja você de pé. Deixa eu pedir que você esteja de pé. E possa buscar em sua Bíblia um pequeno passagem. E possa buscar na sua Bíblia uma pequena passagem. No livro de Jeremias. No livro de Jeremias. A predicação que me toca não vai ser muito larga. A pregação que me tocou não vai ser longa. Lo digo por dos razones. Eu digo por duas razões. Porque eu já quero escutar o pastor Luciano. Porque eu já quero escutar o pastor Luciano Subirá. E a segunda porque o jovem que está a meu lado. E a segunda porque o jovem que está ao meu lado. Me rouba a metade da minha pregação. Rouba metade da minha pregação. Assim que não vou predicar muito. Assim que eu não vou pregar muito. Pero necesito que usted Mas eu preciso que você tenha sua mente aberta. Tenha sua mente aberta. E seu coração disposto. E Seu coração disposto. Porque o que Deus vai fazer. Porque o que Deus vai fazer. O que Deus vai dizer. O que Deus vai dizer. Pode afetar. Pode afetar. Pode cambiar. Pode mudar. Sua vida cotidiana. Sua vida cotidiana. Pero em níveis mais grandes, mas em níveis maiores, em diferentes esferas, em diferentes de impacto, esferas de impacto. Às vezes há algo que é para toda a nação. Às vezes tem algo que é para toda a nação. E devemos de ter os olhos abertos. E nós para devemos ter os olhos abertos. Perceber. Para poder perceber. Para poder dimensionar. Para poder dimensionar. Assim es que estando de pé, assim que de pé como estamos, podemos ler o livro de Jeremias. Podemos ler no livro de Jeremias, capítulo 29, capítulo 29, versos 4 5, 6 Versículo 4, 5, 6 y 7. Cuando usted lo encuentre, gríteme Quando você encontre, diga amém. Leeré, le pediré yo a Rafa Eu que vou leer Rafa que possa ler del verso 4 al verso do versículo 4 até o 7, despacio, devagar, como si quisieras entenderlo, como si, se entender como si de veras lo amaras como se yo amasse de verdade y quieres aprender. e quero aprender, Léelo, Lê, despacio. Devagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurar a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E toda a igreja diz. E toda a igreja diga amém. Cierre sus ojos. Feche seus olhos. Padre, en el nombre Pai, de Jesús. em nome de Jesus. Dame la capacidad. Me dê a capacidade. Por tu Espírito Santo. Pelo teu Espírito Santo. De poder articular. De poder articular. Verbalmente. Verbalmente. Aquilo que está em tu coração. Aquilo que está no seu coração. Aquilo que has hablado. Aquilo que você tem falado. Que hablas. Que você fala. E que hablarás. E que você falará. E poder juntá-lo. E poder juntar. E expressar. E expressar. Para a bendição de todos nós. Para a bênção de todos nós. Pero sobre todo. Mas sobretudo. Para el establecimiento. Para dar o estabelecimento de tu reino, do teu reino em este lugar, neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de sentar-se, diga a duas ou três sentar, pessoas. Diga duas ou três pessoas ao seu redor. Tienes proibido dormir-te. Você está proibido de dormir. Pode tomar assento. Você pode se sentar. Es muy hermoso cuando una persona puede poder perceber e dimensionar é o processo de Deus. É lindo quando uma pessoa pode perceber ou dimensionar o processo de Deus. Quando um pode ver como Deus ha ido fazendo Quando um coisas. pode ver como Deus vai fazendo as coisas. Não é a primeira vez que Deus me dá Não o privilégio é a primeira vez de Que Deus me dá o privilégio de participar. Em um evento como este, em casa de Zadok. Este, casa de Zadok. E aproveito para dar-lhe honor e ao pastor Luciano Subirá. Ao pastor Luciano Subirá. Por la invitação. Pelo convite. E por ter nos em conta. E por nos ter em conta. Gracias, Pastor Luciano Obrigado, Subirá. Pastor Luciano Subirá. Eh, esta é minha segunda Essa minha segunda vez nesta igreja. Ah, talvez você não lo sepa. saiba. Pero de Mas eu já compartilhei a palavra de Deus neste lugar. Assim que lo sabe. Assim que talvez você não saiba. Pero porque ha traído. Mas eu sei porque Deus tem trazido. E nos ha traído passo por passo. Nos tem trazido passo por passo. de los años. Através dos anos. E he dicho pastor Luciano Subirá. eu falei ao pastor Luciano Subirá. Que para mim, que personal, mim, no pessoal, esta edição de essa Casa de Zadok, edição do Casa de Zadok, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, ha sido Tem sido a melhor. De todas as que eu de todas que eu tenho assistido. E eu vou arretar a que trate de compreender comigo. E eu vou deixar comigo. que você trate de entender junto comigo. Pero es algo muy personal. Mas é algo muito pessoal. Assim que minuto. Assim que eu vou falar em um minuto. Porque segundo o pastor Luciano só tenho 25 minutos. pastor Luciano eu só tenho 25 minutos. Para predicar. Para pregar. Porque ele gasta outros 25 minutos. Porque o Rafael gasta outros 25 minutos. Hace como três meses. Faz como três, três meses, meses atrás, três meses atrás. Estava eu platicando com eu estava falando com meu pastor. Em la Ciudad de México. Na cidade do México. E estávamos praticando de muitas estávamos coisas. Estávamos conversando sobre muitas coisas. Quando o tópico chegou, o assunto chegou ao crescimento da igreja. De tópico a tópico chegou o assunto do crescimento da igreja eh, de la iglesia que Dios me permitió iniciar da de cero que Deus en la ciudad de Querétaro. começar do zero lá na cidade de Querétaro. Você deve saber que no país de Você México, deve saber que no país do México não temos igrejas tão numerosas. igrejas tão numerosas como são Brasil. Como são aqui no Brasil? As igrejas são de número de pessoas As igrejas muito são de pessoas muito menos expressivas. de cristianos A porcentagem de menor. cristãos é muito menor. Por exemplo, Por exemplo, na minha cidade. La ciudad de Querétaro. A cidade de Querétaro. Diga forte, Querétaro. Querétaro. Diga forte, Querétaro. Usted ya es mexicano. Você já é mexicano. Es um milhão de habitantes. Tem um milhão de habitantes. E o porcentagem de gente que? e a porcentagem de pessoas Nascida de novo? que nasceram de novo É del 1%. é de 1%. Assim que estávamos platicando assim com que estávamos conversando eu e meu pastor crescimento da igreja. Do crescimento da igreja. Em minha mente, na minha cabeça e em meu coração, e no meu coração, estava que a igreja, estava que a igreja que eu dirijo, que eu dirijo, não muito grande, não fosse muito grande, porque uma igreja muito grande, porque uma igreja muito grande, muitos problemas, muitos problemas, uma igreja pequena, uma igreja pequena, pequenos problemas, pequenos problemas. Às vezes que estávamos platicando Assim que estávamos conversando, eu e meu pastor. E de repente ele me detuvo. E de repente ele me deteve. E me dijo. E me disse. que de para Eu ti. acredito que isso é de Deus para você. E ele assim literalmente. E ele disse assim literalmente. Por muitos anos. Por muitos anos. Tu has querido construir. Você tem querido construir. Casa a Deus. Casa para Deus. Pero a partir de hoje. Mas a partir de hoje. Deus começará. Deus começará. A construir casa para ti. A construir casa para você. Entendi que Deus entendi que Deus começaria a fazer algo conosco. Começaria a fazer algo conosco que nós não havíamos Que nós ainda não tínhamos planejado. Em 15 anos. Em 15 anos. Da igreja que nós Da igreja que nós pastoreamos. Han salido outras 20 igrejas. Tem saído mais de 20 igrejas. recorrido todo o meu país. Eu tenho corrido por todo o país. E me ha permitido ir a outros E Deus países. tem me permitido ir a outros países. quando Deus apareceu. Mas quando Deus apareceu. E me E me disse. Eu vou construir. Eu vou construir. Uma casa para uma ti. Uma casa para você uma casa grande. Uma casa grande. Eu lhe dije. Eu disse a ele. Eu estou disposto. Eu estou disposto. Mas eu não sei como. Tenho a teoria. Eu tenho a teoria. Tenho o conhecimento. Eu tenho o conhecimento. quando é um mover Mas quando é um mover Deus, do Espírito de Deus, a coisa pode passar como menos lo esperas. As coisas podem passar como você menos espera. Assim que he estado perguntando assim a Deus. Assim como eu estava como? perguntando a Deus. Como? Como? Como? Como? E no meio dessas perguntas, Deus trajo este trouxe passagem, à minha mente essa memória, a passagem. Este passagem de Jeremias. Essa passagem de Jeremias. Onde você sabe, o povo foi levado em cativeiro. E eu produzo muitas perguntas. Eu produzo muitas perguntas, eu faço muitas perguntas. Você deve saber. Você deve saber. Que um dos hobbies, um das uh, que um ah, dos meus hobbies, meus eu, passatempos que eu tenho, que eu tenho é uh, ah, armar rompecabeças. É, é montar quebra-cabeças. Puedo puedo por los años. Eu posso pelos anos, um de umas 2000 peças. Montar um rompecabeças de 2000 peças. De las 6 da tarde. Das 6 da tarde. Às 11 da noite. Até 11 da noite. Del mismo dia. Do mesmo dia. Assim é que sempre le hago a Deus assim muitas perguntas. Assim que eu sempre faço a Deus muitas perguntas. E sempre vejo muitas peças. E sempre vejo muitas peças. E me e a minha cabeça e o meu coração. É juntar É juntar peças. Para formar uma imagem. Para formar grande. uma imagem completa. Quando chego a um evento como este. Quando eu chego num evento como este. E começa a predicar um pastor. E começa a pregar um pastor. Como o pastor Jamal. Como o pastor Jamal. E solta uma palavra de visão e, propósito. uma palavra de visão e propósito. Eu necessito tomar essa peça. Eu preciso tomar essa peça. E assim cada um predicadores. E assim cada uma dos pregadores. São como peças. São como peças. Que tem que entender. Que tem que entender. tempo e lugar. O tempo e o lugar. Espero que me esteja seguindo. Espero que você esteja me seguindo. E não esteja dormindo. E não esteja dormindo. Assim é que... Eh, tenho em meu coração. Assim que eu tenho no meu coração. Muitas peças que tenho que acomodar. Muitas peças que eu preciso arrumar. Espero que você me possa seguir. Espero que você possa seguir. Eu vou armar em três níveis Eu vou diferentes. montar em três níveis diferentes. Vou tratar de que o nível inferior seja o que podemos aplicar no diário vivo. Eu vou tratar de que o nível inferior é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. O que vou compartilhar em um segundo nível é para a igreja. O segundo nível que eu vou compartilhar é para a igreja, a igreja de Deus. E o terceiro é tratar de entender, e o terceiro é tratar de entender e com, compreender com todo temor de Deus, todo temor de, de, Deus, tentar entender a perspectiva de Deus, a perspectiva de Deus das coisas. Siga-me. Me siga. pica Pícale la costela ao de al lado. Coloca, o de, bota o dedo na costela de quem está do lado não e diga, não durma. Jeremias tiene una palabra Jeremias profética. tem uma palavra profética. La envía por medio de una carta. Envia por meio de uma carta. E se la manda a las personas que están cautivas pessoas que estão cativas em Jerusalém. Esta carta traz uma palavra profética. Essa, essa carta traz uma palavra profética. E o primeiro que nos faz pensar. E o primeiro que nos faz pensar. É que sempre que escutamos uma palavra profética. é que sempre que escutamos uma palavra profética. Em nossa consciência latino-americana. Na nossa consciência latino-americana. Esperamos que a palavra profética de Deus seja uma palavra, palavra profética buena, de Deus seja uma palavra boa. Bonita. Bonita. Que nos prospere. Que nos prospere. Que nos dê todos os milagres. Que nos dê todos os milagres. E que nos dê todo o que Deus quer dar. E que nos dê tudo o que Deus quer dar. Ou seja, uma profecia. Ou seja, uma profecia que seja a meu favor. Que seja ao meu favor. Pero manda Mas carta, quando Jeremias envia a carta com esta palavra profética esta de palavra Deus, profética de Deus, sua primeira expressão, sua primeira expressão é de Deus é, é de Deus é. Eu os hice Eu os fiz ir à cautividade, ao cativeiro. Dios no tiene problema. Dios no tem problema. en a las personas. De dizer às pessoas. Fui yo. Fui eu. El que los llevó allá cautivos. Que levei vocês cativos. El período de la cautividad. O período do cativeiro. No es un momento bonito. Não é um momento muito bonito. Ellos han perdido sus casas. Eles perderam suas casas. Han perdido su, su tierra. Eles perderam sua terra. Han perdido parte de su familia. Perderam parte de suas famílias. Han sido llevados en esclavitud Têm sido ou A escravidão ou cautividad. Han sido removidos de una tierra a otra tierra. Tem sido movidos de uma terra a outra terra. terra. Foram levados a uma terra que não é sua terra. A uma terra que não era sua terra. E não foi de boa maneira. E não foi de uma boa maneira. Foi uma maneira difícil, foi com uma dolor. maneira difícil, com dores. E sofrimento. E sofrimento. Pero quando Deus aparece. Mas quando Deus aparece. É o primeiro em dizer. Fui eu é o primeiro em dizer, fui eu que os levei. No fue, no fue eh, el problema que tuviste con tu esposa. No fue el problema que você teve con su esposa. No fue tus malas decisiones. No fue suas más decisiones. Sí, el resultado de separarse de Dios. El resultado de se separar de Deus. Pero él no tiene problema, Dios Mas tiene ele não problema tem problema Sou eu. Sou eu. El que te llevé a este que momento. te levei para esse momento. Porque quando Deus nos leva a um Porque momento quando Deus nos leva para um momento assim. É como se sacudimos a um de nossos filhos. É como se nós chacoalhamos um dos nossos filhos. Para que trate de entender. Para que trate de entender. Não só de onde vem. Não só de onde vem. Sino onde está. Mas de onde estão. E aonde vai chegar. E para onde irão chegar. Así es que Dios le dice al assim pueblo, assim que Deus diz ao povo, a la gente que está en cautividad, as pessoas que estão no cativeiro, eu os hice llevar. Eu os levei aí. Dile a pessoa que tienes Diga à pessoa lado, que você tem ao lado. Não é culpa de tua esposa. Não é culpa da tua esposa. Vamos dile, não é culpa do governo. Não é culpa do governo. Não é culpa da economia. Não é culpa da economia. Foi Deus que está trabalhando em tua vida. Foi Deus que está trabalhando na tua vida. É Deus que está trabalhando na tua vida diga Dígalo outra vez, é Deus que Diga está outra vez, em minha vida. é Deus que está trabalhando na sua vida. Assim que quando os levou, assim que quando os levou esta palavra profética, esta palavra profética aos que estavam no cativeiro, les deu três instruções. Les deu três instruções. Uh, ah, não me vou tardar muito. Eu não vou demorar muito. Les deu três instruções. Mas deu três instruções. Les disse construam casas. Disse construam casas. Les disse plantem huertos. D disse plantem o, é o, huertos, jardins. e dense en casamiento. E se dê em casamento. Le repito. Eu repito. ele les dijo. Ele disse. Uh, ah, edifiquem casas. Edifiquem casas. E habitê-las E habitem nelas. Luego les dijo. E logo disse. Plantem huertos. Plantem pomares. E coman del fruto de coma ellos. do fruto delas. Luego dijo, Logo disse, dada a sus hijos, dai aos seus filhos, esposas, esposas, e a hijas, e a suas filhas, esposos, esposos, e casem-se, e casem-se, em casamento, dense em casamento e aí, em terra onde eu os llevé, em terra que é onde eu os levo, tendrão que fazer estas três vocês coisas. vão fazer essas três coisas. Assim é que hagamos a pergunta a Deus. Assim que faremos essa pergunta, fazemos essa pergunta a Deus. Deus, por que nos pides estas Deus, coisas? por que você nos pede estas coisas? Quando as circunstâncias, as circunstâncias Quando as circunstâncias difíceis, são as circunstâncias mais difíceis. Sim, é o resultado. Sim, é o resultado de haver me apartado de, de ti. ter me separado de você. Se apartou, o povo se separou. E a mão dos inimigos cresceu sobre cresceu sobre nós. E, tu permitiste e o Senhor permitiu que, nos que levássemos à cautiveiro. Não te é suficiente Eu não tenho o suficiente que nos hayan levado à cautividade. Já não é o suficiente que nos levaram ao cativeiro. Además da la cautividade. Mais do que o cativeiro. Nos pides que construyamos Você casas. pede que nós construamos casas. Nos pides que nós plantemos Pede que nós plantamos pomares. E, e nos dizes que eh, demos em casamento e nos diz hijos. para darmos casamento aos nossos filhos. Por que fazemos isso? Por que fazemos isso? Porque porque a natureza humana tem essa tendência que uma vez que te olvidas que uma vez que você se esquece de algo vai custar trabalho, vai custar trabalho a voltar a viver ou, a ser, ou voltar a ser cielo, mas o Deus dos céus não quer que olvides não quer que você se esqueça princípios os princípios que estão, de que estão por trás dessas três coisas dijo, Ele disse, vocês casas, têm que construir casas e, las que habitar. e têm que habitar deitar nelas. Voltamos a perguntar Voltamos a, Deus, a perguntar a Deus. Por que nos pides isso? Por que você nos pede isso? E podemos responder no primeiro plano. E podemos responder no primeiro plano. Porque a gente deve de recordar. Porque as pessoas têm que se lembrar. Que as coisas que mais valem que as coisas que mais valem a pena na vida. As coisas a las que les damos as coisas mais valor que nós vida, mais damos valor na vida. Têm que ser construídas. Tem que ser construído. Têm que ser edificadas. Tem que ser edificado. Aqui é onde você pode dizer. Aqui é onde você pode dizer amém. Dígalo mais forte para Diga que mais forte para que, o, que está ao lado de usted. desperte a pessoa que está do seu lado. Amém. As coisas que mais, as coisas que mais importam na vida são as coisas que têm que ser são as coisas que têm que ser edificadas. São as coisas que têm que ser construídas. São as coisas que têm que ser construído. Mire, se tu queres. Olha, se você quer que um negócio que um negócio se convierta em uma empresa se converta em uma empresa la vas a tener que construir. você vai ter que construir se tu queres que uma boda se você quer que um casamento se convierta em um matrimônio se converte em um matrimônio vas a tener que edificar. você vai ter que edificar se tu queres que este niño se você quer que esse menino se convierta em um homem se converta em um homem lo vas a tener que edificar. você vai ter que edificá-lo não te puedes olvidar você não pode se esquecer que, as coisas que, que as coisas que nós damos mais valor na vida são as coisas que se são as coisas que tem que ser edificadas. Pergunte à pessoa que você tem ao lado. O que você está edificando? La naturaleza humana. A natureza humana é poder adquirir. É poder adquirir. É poder ter coisas. É poder ter coisas. Pero a veces no tienes la idea Mas às vezes você não tem ideia de lo que se está construyendo. Do que está sendo construído. Perdóneme se mis palabras resultam. Me perdoe se as minhas palavras um pouco retadoras, parecem um pouco, duras. um pouco desafiantes ou duras. Las gentes desafiadoras ou duras. Las gentes assistem a congressos. As pessoas elas vêm os congressos. La gente assiste a, a seminários e congressos. As pessoas participam de seminários e congressos. E adquirem adquirem conhecimento e adquirem conocimiento. Y adquieren palabra. Y adquieren palabra. Pero no saben. Mas não sabem. o que se está construindo. O que está sendo construído. Vuelve a perguntar ao de al lado, ¿qué estás construindo. Você pergunta às pessoas que estão ao seu lado, o que você está construindo? Seria muito ilógico. Seria muito ilógico que um homem acumulara. Que um homem acumulasse sem construir. Sem construir. Se lhe dijeron ao povo en la cautividade, Disseram ao povo ao cativeiro. Construye uma casa. Construam casa. habitá-la, Habitem nela, Para que recuerdes. Para que se lembre. Que, no primeiro plano, que no primeiro plano. O mais que importa en vida. Mais, o que mais importa na vida. Tiene que ser construído. Tem que ser construído. Deve de ser edificado. Deve ser edificado. Assim que le perguntamos a Deus. Assim que perguntamos a Deus. Por que fazes isto? Por que o Senhor faz isso? E, final, e no final Deus começa a responder. Porque alguém que pode começar a construir. Porque alguém que pode começar a construir. Algo no pior dia de sua vida. Algo no pior dia da sua vida. Começa a compartilhar um pouquinho da natureza começa, da essência de lo que começa é Deus. Começa a compartilhar um pouco da natureza da essência de quem é Deus. Deus é um Deus, Deus que é um construye. Deus que constrói. Deus é um Deus que edifica. Deus é um Deus que edifica. Aquelas coisas que ama. Aquela coisa, aquelas coisas que ele ama. Vai ele vai ir edificando. Vai ir ele vai ir construindo. Está em sua natureza. Está na sua natureza. Ninguém pode mirar a Deus, olhar a Deus. Entrar em um lugar. Entrar num lugar. Sem que o lugar se afecte. Sem que o lugar esteja completo. Sem que suceda algo no lugar. Sem que aconteça algo no lugar. Sem que se construa algo. Sem que se construa algo. Sem que se edifique algo. Sem que se decidifique algo. Siempre que Deus se move, Sempre que Deus move. sempre que Deus aparece, Sempre que Deus aparece. Algo novo vai aparecer. Algo novo vai acontecer. Porque algo se vai construir. Porque algo se vai, vai ser Porque construído. Algo se está construindo. Porque algo se está construindo. Porque algo se está construindo. Porque algo está sendo construído. Porque algo se está construindo. Porque algo está sendo construído. Porque algo se está construindo. Porque algo está sendo construído. Deus do céu, que está Deus do céu, o que você está construindo? As pessoas pensam que santidade, que santidade é solo, é somente somente separar-se do pecado. Separar-se do pecado. E esse é um passo necessário. E esse é um passo necessário. Mas santidade é a participação, da natureza divina. Da natureza divina. Se, Se eu posso participar de um pouco da natureza de, um pouco de, da natureza de Deus, imediatamente seria, imediatamente eu, seria eu uma pessoa que, teria que começar, que teria que começar algo. a construir algo. Se, construir algo, Se eu posso construir algo, é porque Deus que está no céu, é porque Deus que está no céu céus sempre está construindo, sempre está construindo algo. Sua natureza, Sua natureza toca, minha natureza toca a minha natureza e, cambia minha maneira e muda minha maneira de pensar. Não só acumular, não só, acumular, não só ter, não só ter, sino se não ter para construir, para, construir, para edificar. Para edificar. Esse é o esse de é Deus. o pensamento de Deus. É a natureza de Deus. É a natureza de Deus. Assim que, diga a pessoa que, assim está que você tuyo, diga à pessoa que está ao seu lado. Que está construindo o que Deus. você está, o que Deus está construindo. Espero que você me os 20 minutos Espero que, que você me aguente os 20 minutos que restam. Ele disse a essas pessoas. Em sua mais difícil temporada. No, na temporada mais difícil da vida deles. Quando as coisas não são fáceis. Quando as coisas não são fáceis. Não deves de olvidar. Você não deve se esquecer. De um Deus que edifica a sua igreja. De um Deus que edifica a sua igreja. Lo que Deus está edificando o que Deus está edificando no meio de nós é muito mais grande que é os planos muito maior do que os planos que nós temos. Essa capacidade de poder Essa ver capacidade de poder ver diferentes peças, de poder ver diferentes de poder ver diferentes materiais, de poder perguntar de arquiteto, poder perguntar de arquiteto a arquiteto. Que estás construindo? O que você está construindo? Quando escutamos o que Deus faz Quando escutamos o que Deus faz na igreja na Ásia. Quando escutamos o que Deus, escutamos o que Deus está fazendo na igreja na Sul-América. Quando perguntamos e ouvimos, e ouvimos o que Deus está fazendo na igreja norte-americana, perguntamos a Deus, perguntamos a Deus que estás construindo? o que você está construindo. Passo número dois. Passo número dois. primeiro eu terminar Esse final. primeiro vou terminar no final. Passo número dois. Passo número dois. Les dijo a los pueblos Ele disse aos povos que estavam no cativeiro. Vocês têm que plantar pomares. E têm que comer do fruto, e têm que comer do fruto dele. E voltamos a perguntar e voltamos a, Deus, a perguntar a Deus. Deus, por que nos pides Deus, isso? Por que o Senhor nos pede isso? Quando nossa circunstância é a Quando mais nossa difícil. circunstância é a mais difícil. Quando hemos sido traídos Quando cautivos. temos sido trazidos ao cativeiro. Quando hemos sido traídos a uma terra que não é sido trazido a uma terra que não é a nossa terra. E você está nos pedindo que, a terra que nós possamos trabalhar na terra e que nós semeamos árvores, árvores que pongamos semilla, que colocamos semente e que volvamos a cultivar e que cultivemos e que esperemos e que esperemos até que haja fruto. Até que tenha fruto e comamos, fruto. E comamos o fruto. Por que nos Porque Deus? o Senhor nos faz isso, Deus? no pior dia da nossa, vida, dia da nossa vida. Temos que sembrar. Nós temos que semear. Porque a natureza humana, porque a natureza humana tende, a olvidar, tende a se esquecer. E quando tende a olvidar, tende, quando tende a se esquecer, perde, sua capacidade perde a sua capacidade para dimensionar. Para dimensionar. comigo. Diga comigo. É necessário. É necessário dimensionar. Dimensionar Dígalo Diga es forte, necessário. é necessário dimensionar, dimensionar as coisas no reino. As coisas no reino. Assim que pediu que plantassem Assim que pediu que eles plantassem pomares. Para que nenhum deles se olvidasse. Para que nenhum deles se esquecesse que as coisas começam que as coisas começam com uma pequena semente, com uma pequena semente com uma pequena semilla com uma pequena semente com uma pequena simiente com uma pequena semente começa com algo que é muito pouco começa com algo que é muito pouco como se Deus fosse experto como se Deus fosse expert começar com algo em começar com coisas pequenas e converti-lo em algo e muito converter em coisas muito grandes. Não é como começa. Não é como você começa. É como, é como você vai terminar. Mi Dios es experto. Meu Deus é expert. Es parte de su naturaleza. É parte da sua natureza. Ele pode começar com nada. De poder começar com nada. E fazer algo. E fazer algo. Ele pode começar com algo Ele pequeno, pode começar com algo pequeno. E fazer algo grande. E fazer algo muito maior. E pode tomar algo grande. pode pegar algo muito maior. E e fazer enorme. extremadamente enorme. tomar algo extremadamente Ele pode pegar, enorme. tomar algo extremadamente enorme. Dimensionar e dimensionar allá muito mais além. De Da nossa capacidade. de ou do nosso entendimento. Pergunta Pregúntale a la Pergunte que à pessoa que você tem ao lado. Estás compreendendo? Você está entendendo? Lo mais seguro é que haya puesto cara de não, não entendo. eu estou vendo que todo mundo está colocando cara de não, não estou entendendo. Por que Deus? Porque Deus les pides que plantem huertos. Pede a nós que plantemos Porque eles não devem de olvidar. Porque eles não podem se esquecer. El manejo de uma semilla como se trata uma semente. Eles não devem, de Eles não devem se esquecer de reconhecer, de reconhecer e poder dimensionar, e poder dimensionar potencial o potencial que pode existir, que pode existir dentro, de uma dentro de uma semente. Pode começar pequeno, pode começar mas pode crescer em algo muito grande. Algo muito grande. Quando, Jesus Quando Jesus disse, eh, se, fé, se você tiver fé, como um grão de mostarda, um grão de mostarda uma, pequena, uma semente pequena, você diria essa montanha montanha, move-te, e, e a montanha se moveria. gente se enfoca As pessoas olham para a montanha, porque não, não recordam, não aprendem. Porque não lembram, não aprendem. Esta capacidade de poder dimensionar. A capacidade de poder dimensionar. O poder de uma semente. O poder de uma semente. O potencial que, o potencial que ela tem. Se lo digo de outra maneira. Eu digo de outra maneira. Se você mira a montanha. Se você olha a montanha. A montanha não tem potencial. A montanha não tem potencial. A montanha vai ser montanha. A montanha vai ser montanha. Todo toda sua vida. Toda a sua vida. Por sempre. Para sempre. Semilla, Mas se você olha uma semente, essa, essa semente tem potencial. Essa, semilla pode essa crescer. semente pode crescer. Essa semente se pode expandir. Essa semente pode se expandir. Essa semente pode ser muito mais Ela grande. pode se fazer muito maior. Se, fé, se tivesse fé. E pudieras crer. E pudesse crer. Em um Deus. Num Deus. Que te toma. Que toma você. Quando eres pequeno. Quando você é pequeno. Quando parece que não tienes Quando parece que você não tem nada. Quando parece que, não quando parece que você não alcança alcança para nada. Fé, e se você tivesse fé, como seria semilla, como uma semente. E Deus te crescer. E Deus te faria crescer. Passaria, por passaria você por processos de crescimento. Não, de não deixe de esquecer isso. Não de você não deve esquecer que todas as coisas, que todas as coisas na vida se constroem. E não, de e não deve se esquecer que tudo pode começar, tudo pode começar com, algo pequeno, com algo pequeno, mas terminar grande. em algo maior. Santidade. Santidade. Não é somente. Não é somente. Apartar-se mal. Se apartar do mal. Sim Sim. É o primeiro. E muito necessário passo. Muito necessário passo. Mas santidade. É fazer como na maneira de Deus. É participar, de é sua participar da sua natureza. É capaz de que Deus, é capaz de que Deus possa tomar a minha vida. Possa tomar a sua vida. E com uma vida insignificante. E com uma vida insignificante. Possa fazer uma obra gigante. Vamos grite, Vamos grite. Esse é o Deus. Que eu adoro. Uma vez mais les dijo. Uma vez mais ele disse. Vocês têm que construir casas. Vocês têm que construir casas. E vocês têm que plantar huertos. E vocês têm que plantar pomares. E têm que dar-se em casamento. E vocês têm que dar-se em casamento. Se posso falar em um primeiro plano. Se eu posso falar no primeiro plano. Qualquer jovencita. Qualquer jovenzinha. Poderia haver dito papá. Poderia ter dito pai. Por que queres que me case? Por que você quer que eu me case? Eu já tinha um prometido. Eu já tinha um, noivo, um prometido. Eu, eu já tinha um compromisso. Eu já tinha um compromisso. Pero durante a ocupação mas durante a ocupação do inimigo, durante a invasão, durante a invasão, pelear, meu noivo saiu a guerrear e ele morreu. E ele morreu. Agora por que me pides? Agora por que você me pede que eu me case? Que eu me case? Se é o dia mais difícil, Se é o dia mais vida, difícil da minha vida. É a temporada mais, é a temporada mais difícil da minha vida. Não me pidas que me Não case. me peça para casar. Não me pidas que volva Não me peça que eu volte a fazer Porque isso. Quando uma vez Porque quando uma vez eu fiz, o sonho foi quebrado. Dice, o pai diz: Foi Deus. Foi Deus. Através da, palavra, através palavra do profeta Jeremias. Que é Deus que nos Que é o Deus que nos diz. Que eu tenho que buscar Que eu tenho buscar um marido para você. E, e, tu tienes que casar. E você tem que se casar. E, e aí filha pode voltar a perguntar: Por que você quer Deus? Que por, porque Deus quer que nós nos casemos. E numa inspiração do Espírito Santo. numa inspiração do Espírito Santo. Se, se você me permite ilustrar, conjecturar. o pai olha a sua filha. E lhe diz e disse: Porque casar-se. Porque se casar. Casar-se. Casar-se é questão de ter um compromisso. É questão de ter um compromisso. Y de poder llevarlo. E de poder levá-lo. A um próximo nível. A um nível de pacto. A um nível de pacto. Hija, filha, se tu eres capaz. Se você é capaz. De conservar. De conservar. Um compromisso. Um compromisso. E de levar a cabo. E de levar adiante. Um pacto. Um pacto. Em tu pior dia. No seu pior dia. Jamais, se te jamais vai te esquecer. Jamais se te você vai jamais se esquecer. Voltar a quebrar esse pacto. Como nós nós fizemos quando vivíamos, quando allá, vivíamos lá. E agora foi Deus, e agora foi Deus que nos, que nos trouxe ao cativeiro para que, para que nesta circunstância seja eu que te ensine. Seja eu que te ensine. você não pode quebrar pacto. Você tem a natureza divina. divina. Você tem um casamento. Você tem que guardar o compromisso. Porque santidade não é só se apartar do pecado. É participar da natureza divina. Assim, assim que nós voltamos os nossos olhos e perguntamos ao Senhor com todo respeito, com, todo respeito, com amor, com amor nos, nos aproximamos e, lhe dizemos, e dizemos Senhor, Senhor Alguma vez edificaste algo? Alguma vez o Senhor edificou algo? Le perguntamos a Deus. Perguntamos a Deus. Senhor. Senhor. Alguma vez sembraste algo? Alguma vez o Senhor semeou algo? Você tem que entender. Você tem que entender isso. Ponga uma sonrisa em seu rosto. Coloque um sorriso no seu rosto para mim e haga-me sentir mais cômodo. E me faça me sentir um pouquinho mais cômodo. Porque sua cara séria. Porque seu rosto sério. Me espanta. Tá me dando medo. Assim que Deus começa a sua própria assim que história. Deus começa a sua própria história. Claro que sim. Claro que sim. Eu construí. Eu construí. Eu edifiquei. Eu edifiquei. Eu creio. Eu crio. fiz toda esta criação. Eu fiz toda essa criação. E la edifiquei. E edifiquei. E logo diz, plantaste algo. E logo diz, você plantou algo? Sim, Sim. eu plantei algo. Eu plantei algo. Plantei um huerto. Eu plantei um jardim plantei um huerto. Eu plantei um jardim. E eu plantei um huerto. Eu plantei um jardim. E logo dijo. E logo disse. Tu viste algum compromisso? Você teve algum compromisso? E ele dijo sim. E ele disse sim. Eu fiz um homem. Eu fiz um homem. E de sua costela saquei uma mulher. E da sua costela fiz uma mulher. E fiz pacto com eles. E eu fiz um pacto com eles. E, e tinha relacionamento com eles. E tinha relacionamento com, eles. E tinha Comunhão com eles. E tinha comunhão com eles. Pero eles começaram a Mas eles começaram a fazer o errado. Assim, es que tuve que volver a hacer. assim que eu tive que voltar a fazer. Em el peor dia de la humanidade no pior dia da humanidade, quando se separaram de mim, quando se separaram de mim, eu tive que voltar a ser, eu tive que voltar a fazer, o que sempre he hecho. o que sempre tenho feito. Comecei a construir, comecei algo, a construir novo. algo novo. Vamos diga-lo, comecei Vamos diga comigo, algo construir algo novo. Vamos diga, construir, Vamos, diga algo, construir algo novo. Assim que nesse construir algo assim novo, nesse construir algo novo tomei uma semilla, eu peguei uma semente, tomei uma simiente, eu tomei uma semente, tomei uma palavra, tomei uma palavra, a palavra é semente, a palavra é semente, e esta semente, e essa semente, esta palavra, esta palavra, esta semente, essa semente, se volvió homem, se tornou homem, porque tomou forma em terra, porque tomou forma da terra, la plantei na terra, eu plantei na terra, e esperei que este e esperei que crescesse essa árvore, voltasse a crescer, voltasse a crescer volviera a e voltasse fruto. a produzir fruto. E logo le dije, e logo disse a esta, a esta semente que do que eu estava construindo, agora, tu vas a tener que agora ir você vai ter que ir à cruz, porque eu tenho para ti porque eu tenho para você uma, noiva, uma noiva, uma mulher, uma, mulher, uma esposa, uma esposa para, que tu sepas para que você saiba com quem, pacto, com quem você pode fazer pacto e, guardar, e você possa guardar, ainda que te custe a vida. Padre Deus, que estás construindo? Deus Pai, o que você está construindo? Que é o que estás construindo? O que estás construindo? Quando traz estas pessoas Quando você Brasil, traz essas pessoas ao Brasil. Quando juntas a estas Quando pessoas, você junta essas pessoas. Não é só otorgar lhes Não é só dar-lhes capacidade. Não é só otorgar-lhes Não é só dar-lhes dons. Não é só dar-lhes habilidade. Não é só dar-lhes estabilidade. É saber o que estás. É saber o que você está construindo. construindo. Porque para poder construir. Porque para poder construir. O princípio da construção o princípio da construção é a visão. Não poderia eu construir. Eu não poderia construir sem saber, sem saber o que se está construindo. O que está sendo construído. Um homem é medido. Um homem é medido por aquilo que construiu. Por aquilo que ele constrói. Pergunte-lhe a Noé. Pergunte a Noé. Como han dicho todos predicadores. Como tem falado todos os pregadores. Pergunte-lhe a Noé e tuvo Pergunte que construir. a Noé o que ele teve que construir. E tuvo que construir um arca. E teve que construir uma arca. Pergunte-lhe a Abraão. a Abraão. E tuvo que construir uma família construir uma família. Pergunte-lhe a Moisés. Pergunte a Moisés. E teve que construir um tabernáculo. teve que construir um tabernáculo. E pergunte-lhe a Salomão. E pergunte a Salomão. E teve que construir, teve que construir um templo. Porque, o homem é medido. Porque o homem é medido capacidade pela que capacidade que ele tem para construir algo. de construir algo. Pergunte a pessoa que você tem ao lado o que Deus está construindo. Tratar de responder essa pergunta. Tratar de responder essa pergunta. É um dos retos mais difíceis. É um dos desafios mais difíceis. Mas eu vou tratar de voltar a explicar. O que eu alcanço a ver. O que eu alcanço ver. Que sigue sendo uma porção muito pequena. Que continua sendo uma porção muito pequena. De tudo que Deus pode fazer. En el libro de Apocalipsis, no livro de Apocalipse, se dice que los ángeles que os anjos e os seres celestiais estão ao redor do trono. E em momentos de adoração, em momentos de adoração eles repetem constantemente. Eles repetem constantemente santo, santo, santo, santo, santo. A escritura diz que eles que eles olham o rosto de Deus. mas logo voltam ao outro e dizem santo, santo, santo, santo. A palavra santo, a palavra santo aplicada para Deus, aplicada para Deus é a palavra único outro como tu. Não há outro como tu. Senhor, ajuda-me a Senhor, me ajude a explicar. Espírito Santo, ajuda-me a explicar. Espírito Santo, me ajude a explicar isso. Assim que quando os anjos Assim que quando os anjos olham o rosto de Deus. E, e, e contemplam o rosto. E contemplam o rosto de Deus. Eles veem a santidade de Deus. Eles olham, veem a santidade de Deus. Mas o rosto da santidade de Deus. Não é toda a santidade. Não é toda a santidade. Que o rosto de Deus pode que mostrar. o rosto de Deus pode mostrar. Assim que eles olham o rosto de Deus. E, lhe dizem a seu companheiro companheiro. Deus é santo. Deus é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Quando eles estão dizendo Quando eles santo, estão dizendo santo, estão implicando, estão implicando que eles miraram, de que eles olharam um rosto, da, santidade de da santidade de Deus. Porque Deus é único. Porque Deus é único. Que está aqui, o que está, que está, que está do lado do que ele que falou, também, mira o rosto também está Deus. olhando o rosto de Deus. Mas olha outro ângulo do rosto de Deus. E, e o anjo que está desse lado, também está, mirando também está olhando o rosto de Deus. Mas está vendo vendo outro ângulo do rosto de Deus. Está vendo outra cara da santidade de Deus. E está vendo outra cara da santidade de Deus. Assim que tem que olhar entre eles e dizer o que eu vejo é a santidade de Deus. E ele disse, eu também vejo, mas é diferente. Mas o que está aqui diz, eu também vejo, mas é diferente. Eles dizem, como pode ser diferente? Se é um, é único, e, dizem, e eles dizem, vamos juntar a santidade que você viu com a santidade que você viu, com a santidade que eu vi, para poder dizer, santo, santo, santo. santo. elemento formativo, o elemento que forma isso, que, permite, que permite aos anjos perceber, perceber e dimensionar, e dimensionar, é o que chamamos, é o que em, chamamos espanhol, em espanhol unicidade. unicidade. Se lo explico facilmente. Eu explico facilmente. Unicidade. Unicidade. É como armar um rompecabeças. É como montar um quebra-cabeças. Diferentes partes, diferentes partes, com, diferente ângulo, com diferentes ângulos e que formas, formam que formam uma imagem. Uma imagem. E quando tu crees, e quando você acredita que, já está a imagem completa, que a imagem já está completa, el cielo avienta, o céu fala, outras outras mil peças, o céu, o céu, o céu joga outras mil faces de este rompecabezas. Desse quebra-cabeças. Quando estás listo para poner. Quando você está pronto para colocar. A última peça. A última peça. El cielo abre o céu caixa, abre a caixa. E avienta outras mil e peças. E joga outras mil peças. É por isso que uma pessoa É por isso que uma pessoa pode estar aqui à frente. Pode estar aqui à frente. E pode ver mil pessoas. E pode ver mil pessoas. Pero Mas ter uma só palavra. Se chama unicidade. Se chama unicidade. Porque a Deus lhe plació. Porque Deus agradou. Reunir. Reunir. Todas as coisas. Todas as coisas. Convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Muitos. Muitos. Em um. Em um. E um. E um para muitos. Para muitos. Assim, es que muchos assim que muitos são um. E, uno um abraça a Abraçam a muitos. Se lo a um plano todavia Se levamos superior, a um plano todavia superior. E pensamos de maneira global. E pensamos de maneira global. E, pedimos, Senhor, e pedimos, Senhor, que es lo que tú estás o que é que o Senhor está construindo? Porque haces isso na Porque igreja, o Senhor faz isso Austrália? na igreja da Austrália? Porque haces isso com a Porque igreja o Senhor faz isso com a igreja na Malásia? Porque haces isso Porque com a igreja o Senhor faz isso Europa? com a igreja na Europa? Porque haces isso com a igreja Porque o Senhor faz Brasil? isso com a igreja no Brasil? Ele disse eu estou construindo. Ele disse eu estou construindo. Estou edificando. Eu estou edificando. Estou formando. Eu estou formando. Estou criando. Eu estou criando. Estou criando. Estou criando um rosto. Um só rosto. O rosto da santidade. Por todo o mundo. Porque to, por todo mundo. Para que se ver. Para que possam ver. Em múltiplas facetas. Na múltipla faceta. Um rosto. Um só rosto. Meu rosto. Minha imagem. Minha imagem. E, e a minha semelhança. Tierra, na terra. Como é, como cielo, é nos céus. Como é, como é no céu. Na terra. Mirarão ao leste. Olharão ao leste e verão, e verão meu rosto. olharão ao oeste e verão, verão meu rosto. olharão à Sul-América e verão, verão meu rosto. Voltarão à Norte-América e verão, meu rosto. É minha imagem. É minha imagem. É minha semelhança. São muitos. São muitos. Mas estão em um. É um. Que tem rostro. Que, que tem o seu rosto. Se eles podem aprender. Se eles podem aprender. Que, nos seus piores momentos. construir. Eles podem construir. É questão de visão. Se, eles aprender, podem aprender que, que nos seus piores momentos eles podem, sembrar, eles podem semear é o poder do processo. Se, aprendem, se eles aprendem que, dias, que, nos piores dias eles, podem, casar, eles podem se casar, dizer que quer dizer que eles podem manter o nível de compromisso, manter o nível de compromisso, preservar, o processo, preservar o processo e construir e construir de acordo à visão é o processo de avançar da santidade. Diga à pessoa que, a pessoa que você tem ao lado. pastor Luciano Subirá. Espero que o pastor Luciano Subirá venha. Porque nada. Porque eu não estou entendendo nada. Estava eu sentado eu estava sentado algumas horas nessa fila. E enquanto a palavra estava sendo compartilhada, eu escutei Deus dizer a mim: Assim é como vou crescer a tua igreja. Assim como eu vou crescer a sua igreja. Não é o plano que tu tens. Não é o plano que você tem. Não é o que tu anelas. Não é o que você anela. Não é o que tu queres. Não é o que você quer. Não é a tua vontade. Não é a sua vontade. É minha vontade. É a minha vontade. Há um rosto. Tem um rosto. Há uma parte do meu rosto. Que, que tem que ser formada em México. Dile la iglesia de Brasil. Diga a igreja do Brasil que eu estou edificando que algo. eu estou edificando algo. Que eu sigo plantando. E eu continuo plantando. E que eu guardo meu compromisso. E eu guardo meu compromisso. Se pudieras cada dia. Se pudesse a cada dia. Aplicarlo desta maneira. Aplicar dessa maneira. Se pudieras compreender. Se pudesse compreender. O movimento de uma igreja. O movimento de uma igreja. Se pudieras levantar. Se você pudesse levantar seus olhos aos e céus. Contemplar seu e rosto. contemplar seu rosto. E saber que nunca. E saber que nunca. Me mostraria. Te mostraria. A mesma cara. A mesma face. Que sempre haveria algo que novo. Que sempre haveria algo novo. Que quando voltei que quando eu olho, ele já está, algo ele já está fazendo algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. E tem algo novo. Santidade. Santidade. Não é somente. Não é somente. Apartar-se pecado. Se apartar do pecado. Santidade. Santidade. É ser participante. É ser participante da natureza, da natureza divina. Porque se Jeová. Porque se Jeová. Não edificar a casa. Não edificar a casa. Em vão trabalhar. Em vão trabalham trabalha, todos os ministérios. Os que nela edificam, todos os ministérios. Porque se Jeová, Porque se Jeová não, edificar a casa, em vão trabalham. Em vão trabalha. Todos os que servem. Todos os que servem. Porque se Jeová, Porque se Jeová não edificar a não edificar a casa, em vão é. Em vão é. Todos tus esforços. Todos os seus esforços. Abre, abre tu mão ao céu, levanta tu mão. Levanta tua mão aos céus. E só diga-me, Senhor. E só diga, Senhor. Déjame ver. Me deixe ver. o que tu estás construindo. O que o Senhor está construindo. Oro a Dios. Eu oro a Deus. Que sepas estes princípios. Que você saiba estes princípios. Em los mejores dias de tu vida. Nos melhores dias da tua vida. Pero si por alguna razón. Mas se por alguma razão. Passaras por um momento difícil. Você passar por um momento difícil. Por uma etapa complicada. Por uma etapa complicada. Por uma etapa de dificuldade. Uma etapa de dificuldade. Recorda estas três coisas. Lembre de três coisas. Deus te pôs aí. Deus te pôs aqui. Para construir algo. Para construir algo. Para sembrar algo. Para semear algo. E para comprometer. E para comprometer-te. Em el maior nível. No maior nível de compromisso. Não vou a não vou soltar o pacto que que eu tenho com meu Deus. Não importa o que me Não importa o que aconteça. Não importa onde estou. Não importa onde esteja. não importa o que esteja vivendo. Não importa o que esteja vivendo. Vou conservar. Eu vou conservar. O único. O único que me dá acesso. Que me dá acesso à natureza divina. natureza divina. O pacto que o Cristo compromisso Jesus. e o pacto que eu tenho com Cristo Jesus. Diga à pessoa que você tem ao lado. Te estavam predicando a ti. Estavam pregando para você. Déjeme pedirle que esté de pie. Deixe-me pedir que você se coloque de pé, por gentileza. Creio saber eu creio saber que, que vem depois disso. o que vem depois disso é puro fogo. É puro fogo. Creio saber. Eu creio saber. o que vem depois disso. o que vem depois disso é puro fogo. É puro fogo predicador. É privilégio do pregador. Poder poner peso. Poder, poder colocar peso. Sobre o predicador que segue Sobre o próximo pregador. Pero yo sé que el hombre que sigue Mas eu sei que o homem que segue es capaz de hacerlo. é capaz de fazer. No en sus fuerzas, Não em sua força, no en su inteligencia, não em sua inteligência, no en su sabiduría. não na sua sabedoria. Yo sé que puede hacerlo. Eu sei que pode fazer. Porque es un hombre que se ha sentado Porque é um homem que tem se sentado y le ha dicho a Dios, e tem dito a Deus: solo déjame ver só me deixe ver lo que tú vas a construir. o que você vai construir. Y yo voy a invertir E eu vou invertir. todo mi tiempo, todo o meu tempo, toda mi fuerza toda a minha força y todas mis capacidades e todas as minhas capacidades. Em construir em construir construir que tu queres, que o que tu queres que seja construído. Assim que fecha seus olhos por uns momentos. E com seus olhos cerrados. E com seus olhos fechados. Se alguma das pessoas que está nesse se auditório. das pessoas que estão aqui. Está passando por um dos momentos mais estão difíceis. passando por um dos momentos mais difíceis. E as coisas que pensava que ia obter. E as que pensava que ia deter você. Não, não as está tendo. Você não está tendo. Se as coisas que ia lograr. Se você acha que as coisas que você ia conseguir. Não as está logrando. Não está conseguindo. Se o que está vivendo. Se o que você está vivendo. Tem demasiada oposição. Tem muita oposição. Tem demasiada guerra em contra. Tem muita guerra guerra contra. Eu tenho vindo dizer a você. Foi Deus el que lo permitiu. Foi Deus que permitiu. Para recordar-te três coisas. Para te lembrar três coisas. Que puedes construir. Que você pode construir. Que puedes plantar. Que você pode semear, plantar. E que te puedes comprometer. E que você pode se comprometer. Assim que todo mundo nesse auditório. Assim que todo mundo nesse auditório. Tem seus olhos fechados. Pero si esta palavra. Mas se essa palavra. Ti, tem sido para você. Solo te pido que levantes tu Eu só peço que você levante sua mão no seu lugar. Porque neste momento. Porque neste momento. Deus te lo está recordando. Deus está te lembrando passando. Parece que perdiste tudo. Parece que você perdeu tudo. E parece que o inimigo. E parece que o inimigo. Se levou todo o que tenias. Levou tudo que você tinha. E parece que o inimigo. E parece que o inimigo. Destruiu o que mais amava. Destruiu o que você mais amava. E parece que o inimigo. E parece que o inimigo. Te ha transportado a outra terra. Tem te transportado para outra Pero terra. é a palavra de Mas Deus essa para é a palavra vida. de Deus para você. Aí onde Deus te pôs Aí onde Deus te colocou. En lugar donde Dios no lugar te onde puesto, Deus te tem colocado. Começa a construir. Começa a construir. A visão de Deus. A visão de Deus. Começa a plantar. Começa começa a plantar a semente do Evangelho e começa a guardar o compromisso que você tem com Deus. E Ele fará que, o teu tempo de cativeiro possa chegar ao seu limite. E quando regressemos, e quando voltemos, quando regressemos, quando voltemos, quando voltamos, quando voltemos a Sion, a Sião, regressaremos, cantando, cantando e, boca e nossa boca se encherá de, se de riso, e nossa boca, e nossa boca se, de se encherá de louvor, e, e as nações dirão: grandes coisas, grandes coisas tem feito estos, Jeová por nós, porque estes, porque estes souberam construir, construir quando, tinham que construir, quando tinham que construir sembrar, semear quando tinham que, quando sembrar, tinham que semear, e guardar, e guardar compromisso, o compromisso quando tinham que guardar tenho que guardar com compromisso. Jeová tem feito com esses grandes coisas. Grandes coisas. Em nome de Jesus oramos. Que cada pessoa, ao sonido de minha voz, pueda esta que cada pessoa ao som da minha voz possa receber essa palavra no seu coração e na sua mente que, que possam voltar às suas circunstâncias que possam ver a glória de Deus mover-se em suas circunstâncias para construir o que antes foi uma ruína que Deus coloca em ruína para plantar para plantar o que antes foi desolado o que antes era desolado e para restabelecer e para restabelecer o que antes foi olvidado o que antes foi esquecido dale a Brasil Dá Dá Brasil. Su de Seu rosto de santidade. Dale a Brasil. Dá ao Brasil. Su de santidade. Seu rosto de santidade. Dale a Brasil. Dá ao Brasil. A imagem. E E a semelhança. altíssimo. Do Deus altíssimo. Dale a esta nação. Dá esta nação. de o rosto de santidade. Que tu anelas que ver. Tu anelas ver nesta nação. Nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.